Hola amigos, bienvenidos una vez más. Yo soy Rafa 2013 y en este video tutorial les voy a enseñar a instalar el programa Cooks en Ubuntu 13.4. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador, en este caso Mozilla Firefox, y en él vamos a buscar la página de Cooks. vamos a la sección que dice download y luego después de eso buscamos la sección que dice cooks at ubuntu y acá copiamos esta parte de acá le damos botón derecho copiar y abrimos una terminal una vez en la terminal vamos a agregar el repositorio utilizando el siguiente comando sudo add apt es la, eh, espacio digo rayita repository y le, le damos pegar enter me pide la contraseña le doy enter bueno una vez hecho esto voy a, a actualizar el apt-get para poder instalarlo entonces voy a utilizar el siguiente comando sudo apt-get update Bueno, una vez que termine de hacer esto, voy a utilizar el comando apt-get sudo apt, ah, sudo apt raya get install y voy a escribir el nombre del paquete que es cooks para ahora sí instalar nuestra aplicación cooks le doy y enter y nos la empezó a instalar, la está instalando, va en el 2%, 3%, 4%, Bueno, ya casi creo que lo está acabando de instalar. Falta poco. y por fin ya estuvo vamos a mirar a ver si ya se puede utilizar a ver aquí aparece y como pueden ver aquí está ya se puede empezar a trabajar en él sin ningún problema bueno muchachos esto ha sido todo por hoy si tienen alguna duda sobre algún software que no puedan instalar o que no o, o alguna duda sobre su utilización para hacer algo en específico, pueden dejarlo en un comentario abajo o enviarme un mensaje personal y yo si puedo les ayudaré con mucho gusto. Si les gustó el video, denle me gusta, comentenlo y suscríbanse a mi canal. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver este video. Yo soy Rafa 2013 y les deseo un buen día.